здесь нет слова. Не друзей здесь не весело. Эй, тряхнуть пучками, что ли? Давай, давай, давай, порядки. А идите себе читали. Yeah.